ողջուն արգիլ հետևորդն հերթական արշավը այս անգամ գնում ենք դժոխքի ձոր կոչվող վայր ճանապարհին այցելում ենք նաև փոքր վեդի մոտ գտնվող խորվիրապ վանական համալիրը մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր լինելու Խորվիրապվան կամրոցը, որը գտնվում է Փոքրվեդի գյուղի մոտակայքում, բլրի վրա։ Ըստ Ակաթան Գեղոսի, Տրթադ 3-ը քրիստոնյաների հալածանքների շրջանում Գրիգոլոսավորչին նետել է Արտաշատի ակունական բանտի գուբը, որտեղ լուսավորիչը անցկացել է 13 տարի։ Նրանք իրակրել է մի այրիկին, ամեն օր գախտի մի նկանակ նետելով խորվիի մեջ։ Երբ լուսավորիչը փրկեց արքային ամբողջերի հիվանդությունից, վերջինս ազատ արձակեց նրան որտեղից դուրս գալուց հետո ստանալով արքայի աջակցությունը քրիստոնեությունը դարձնում է իբր պետական կրոն։ Սա առաջին եկեղեցին է, որը կառուցվել է երբ Գորջան 641 թվականին, որի հիմքում հետագայում կառուցվել է եկեղեցին Մերսես Գ կաթողիկոսի օրոք, որի շուրջը հետագայում արդեն 17-րդ դարում 1661 թվականին կառուցվել է ներկայիս եկեղեցին, որը որ տեսնում եք մեզանից ցած հիմնական եկեղեցին Աստծո Վիրապի Գորջան մեզ ասա խորվիրա պանվան ծագումնաբանության մասին ու ինչ հետաքրքիր տեղեկատվություն կարաս ավարտես։ Ուրեմն խորվիրա պանվան հետ կապված հին հայկական հեթանոսության մեջ պահպանվել է մի այսպիսի ավանդություն, ուրեմն ժամանակին տիտանյան բելի թորները թշնամաբար էին լծված Արարատի հանդեպ, ընդում եմ սպային գորջան ցույցտաս Արարատ լեռը, որի անվան հետ նաև կապված է մեր երկիրը, ժամանակին պատմական Արարատը։ Հին հայկական հեթանոսության մեջ պահպանվել այդ ավանդությունը, երբ Տիտանյան բելի թորները հրեշը, որը նշվում է հեթանոսության մեջ, Տշնաբաբար է լցված Արարատը երկրի եւ ժողովրդի հանդեպ եւ ցանկանում էր գրավել։ Սակայն պատերազմների արդյունքում պարտություններ կրելուց հետո որոշում է դիմել ուրիշ միջոցի։ Բելի թորներից հրեշը դիմում է իր աստված Յահվահին, որը իր հերթին փորձում է Արարատը գրավել, չկարողանալով դիմում է իր աստվածներին ամբողջ ցեղով երկրպագում են Յահվա աստվածին եւ նա կարողանում է գողանալ ասում է, որ Արարատի զորությունը սիրո մեջ է եւ միակ ճանապարհը, որ, որով կարող են գravel Արարատը, դրա սիրո Աստվածուհի աղջիկին գողանալն է եւ ակսորելը։ Յահվահը, երբ աստղիկը դիցուհին սիրո եւ գեղեցկության Աստվածուհի աստղիկը լոգանք է ընդունում երասխի երասխի ջրերում Յահվահը գողանում է նրան եւ պահում է մի ժայռի մեջ, որտեղ աստղիկը մնում է գերության մեջ, չկարողանալով, քանի որ հեթանոսության մեջ նշվում է այսպես, որ աստղիկ դիցուհին եւ ուժի պատերազմի եւ զորության աստված Վահագը միմյանց սիրում են եւ հենց դա էր Արարատ ժողովրդի զորությունը։ Դրա մեջ էր, սիրո մեջ էր։ Վահագնը տեսնելով, որ Արարատ երկիրը լցվել է ատելությամբ եւ դառնությամբ, մահվան մարդիկ մտածում են միշտ մահի մասին եւ մտածում են չարի մասին։ Ա, Արարա ժողովրդի մեջ անընդհատ երկրաշարժներ են, անընդհատ ոռնոցներ եւ Վահագնը չէր կարողանում լսել աստղիկ դիցողու ձայնը, որը պահված էր մի ժայռի մեջ գտնվող խորը փոսում։ Վահագն Աստվածը դիմում է Աստվածամայր Անահիտին խնդրանքով, որ որպեսզի նա օգնի գտնել աստղիկին։ Մայր Աստվածը մայր Անահիտը ասում է, որ պետք է Վահագն Աստվածը Արարատում գտնի այնպիսի մի մանուկ, որը դեռ չգիտի ինչ է նշանակում ատելությունը, որը որ ոչ մի բանից տեղեկացված չէ։ Վահագը հայերական լեռնաշխարհում մանգալուց գտնում է մի մանուկ, որը ժայռերի վրայով թռչկոտում էր եւ անընդհատ հարցնում են նրան ինչու ես դու այստեղ ման գալիս ասում է որ ես լսել եմ աստղիկ աստվածուհու ձայնը որը գտնվում է իմ ժայռի մեջ խորը փոսում վահագը մոտենալով ժայռին որը գտնվում է ամենայն հավանականության վանքի տարածքում լսում են նրա ձայնը եւ ուժեղ հարվածելով ժայռին առաջանում է մի խոբացվում է այդ խորը փոսը եւ աստիկ աստվածուհին ազատվում է Յահվահի ճիրաններից խոփոսը կոչվում է խոր վիրապ, այսինքն տղայի անունով վիրապ, Վահագն Աստծո կամքով եւ այդ փոսը այլևս երբեք չի փակվում եւ հենց այդ տղայի փոքր տղայի անունով կոչվում է խոր վիրապ։ Աստիկ Աստվածային դրանից հետո փորձում է վերակենդանացնել Արարատը եւ տեսնելով որ Արարատի տղաները թուլացել են, տկարացել են, իսկ աղջիկներն էլ անընդհատ ձգտում են դեպի ճարը, մերձենալ ճարի հետ, վերցնում է երասխի ջրերից օծում է դրանք վարդով, շաղախում է վարդով եւ սկսում է գետերը, լճերը ողողել այդ ջրով, որը հետագայում այդ տոնը կոչվում է վարդավար, հենց դա է կապված վարդավարի անվան հետ։ Փոսն էլ կոչվում է այդ տղայի անունով Խորվիրապ եւ Վահագն Աստծո տամփով երբեք փոսը այլևս չի փակվում։ ձոր մեր հայոց լեռնաշխարհի հերթական հրաշալիքներից է։ Բնության գեղեցիկ եւ անսահման դրական էներգիայով անկյուններից մեկը։ Այստեղ եղած մարդիկ հավաստեն, որ այս վայրը դրախտ է դժոխքում։ Դժոխքի ձորում, այդպես ասած։ Սա էքստրեմի սիրահարները ազատանքում ունենացած դեպի հերիք։ եկան մարդիկ ու քիչ ճամբաներ են խփել։ Փոքրիկ գետակի ափին ճամբան են խփել։ Աշնային գրացիկ տեսարան ժողքի ձորը։ Ժողքի ձորը գտնվում է Նախիջևանի հարավանությամբ, Արատի մարզի հարավ-արևելքում, Սա լարածո գետն է, ինքը լեռներից է սկիզբ առնում ու բնականաբար մարտ ամսին ձնհալի ժամանակ վարարում եւ ունը մեծանում է։ զոր երեսկությունը շարունակվում է մենիտանք ժայարների որով էքստրեմալ վիճակ է, էքստրեմալ պայման է։ Հառիվ ժայարա մագրծում այդ հարց։ Լեգենդը պատմում է, որ երբ թուրքական ջրալիներ ցեղախումբը հարձակում է անզեն գյուղի վրա, նրանց տեղահան անում, թալանում եւ ավերում, գյուղացիները անիծում են նրանց, ու նրանք վերադարձի ճանապարհից տանում են իրենց պատիժը։ Փճակարի հատվածը փլվում է ու ամբողջ ցեղախումբը ավարի հետ միասին հայտնվում է ձորում, իրենց արժանի դժոխքում։ Այդպես ձորը կոչվում է դժոխքի ձոր, դժոխաձոր, իսկ փլվող փճակարային հատվածը ջալալի խշ։ Ազգայտի է նաև իր էքստրիմով, վերջում վախի, աղտող կամքի դրսևորման և հաճույքյան նկարգրելի էմոցյաններով վարկյաններ։ Woo! ձեր քոտեղը սաղ որոշել էի, քո քույրս է կատարվում։ Դու դու բա հա։ Հետո բա բացա դա։